しい人になりたいな無情もならそう 自然とれていきます最後なんかみんな同じように生まれてくのにこんな僕が生きてるだけでなんで君はそんなに笑うのキュな間に消えた 僕を止める